Новости. Всем отрядам. Контакт с врагом. Говори как есть. Это остатки их дивизии, думаю, последние резервы. Танки, артиллерия, пехота, все. Они идут по Гевенроад и мосту Андер. Их танки используют много топлива. Если ты прав, и немцы решат дозаправиться тут. Ребята, у вас проблемы? Это главный запас топлива в радиусе 30 километров. Почему не взорвали? Черная, взорвавшая армейскую собственность? Нет, сэр. Приказа еще не было. Нас зажмут. Мы будем среди немцев. Без надежды на пополнение запасов. Есть какая-то возможность оказать сопротивление и защищаться. Пригнуться! атаку! Если защитить эти позиции, мы сможем бороться. Я хочу дать отпор. Быстрее! Сейчас! Наша задача понятна, капитан.